sampai itu aja orangnya nggak ada yang mau lagi eh mau lah bu hadiahnya kan nanggung ayo satu lagi permainan siap itu kita bagi hadiah mana deh abun sama siapa bu yang tadi balonnya sama apa bu oh iya iya iya